रमाइलो फोन भन्नुहोस् तथा शुभकामना आदान प्रदान भनेको किन भन्दा दुई हजार उनासी साल अब हामी मार्च नजिकै आउँदैछ त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ हामी सबैजनाले आफ्नो शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ त्यसलाई पनि पठाउँदै दिन्छौँ आजको कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि चाहिँ यस मित्रता नामी दुई हजार अडचालिस ब्याजका संयोजक श्री बाबुराम नेपाली छोलाई चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्छु पूर्व जीवबारे थप छ नि त अहिले आजको यस कार्यक्रममा हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ उनपचासको हो म भनेर पनि हामीलाई साथ दिनुहुने जानुका थापा लामछानेलाई चाहिँ म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हामी सबैको तर्फबाट त्यसै गरी यो वर्षमा पाल्नुहुने नयाँ आगन्तुक हाम्रा साथी गुरुमाया थापाज्यूलाई पनि म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सोममाया थापा पनि भएको छ उहाँलाई पनि एकदमै हार्दिक स्वागत छ यो सबैको तर्फबाट अनि त्यसपछि हाम्रो सुनिता सुनिता गुरुङ हुनुहुन्छ बिना गुरुङ अहिले पहिलोचोटि झुलुक्क झुलुक्क तर खासै गरिहाल्नुहुन्छ मलाई पनि एकदमै हार्दिक स्वागत छ र आजको कार्यक्रममा आफ्नो यो हाम्रो टिमको तर्फबाट हाम्रो साथीहरूलाई स्वागत गरिदिनको लागि हाम्रो यो मित्रता लागि यहाँ अडचालिसका कोषाध्यक्ष महेश्वर नेपालजीलाई म स्वागतको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु ताली बजाउन कि Gracias. ग्रुपमा पनि धेरै जसो भेट्ने खालको मान्छे म पनि म हो कहिलेकाहीँ कार्यव्यस्तता त्यस्तो हुन्छ यहाँ सबैले नयाँ वर्ष दुई हजार उना असी सालको हार्दिक मनमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु के भनौँ सबैको धनपतिले भनिहालेँ सबैले नयाँ वर्षको शुभकामना बडा के दसैँको शुभकामना नयाँ वर्षको शुभकामना आगो पनि यसरी नै योभन्दा डबल मान्छे भएर अझै केही प्रोग्राम गरौँला धन्यवाद नमस्ते म सुरेन्द्र बाबु श्रेष्ठ है घर चाहिँ सत्र सय पाँच हालमा पेप्सीवाला काम गर्छु अहिले पनि गरिरहेको छु अहिले चाहिँ म धादिङ जिल्लामा हेर्छु मैले होइन र अब आउँदै गरेको दुई हजार नौ सालको नयाँ वर्षको मङ्गलमय शुभकामना सबैलाई नमस्ते म थापा सबभन्दा पहिला यो आउँदै गरेको नयाँ वर्षको सबैलाई शुभकामना हो जुन चाहिँ अहिले वर्ष नयाँ आउनुभयो उहाँलाई विशेष शुभकामना र आगो पनि यसरी नै सङ्कट हुन् रमाइलो गरौँ होइन त्यही शुभकामना छ अब हाम्रो चाहिँ

Gabriela y Viedar नमस्कार मेरो नाम गिला मगर म हाल त्यही ठाउँमा मध्य क्लासमै बस्छु म दुई हजार सालको ब्याच र सम्पूर्ण साथीलाई म पुरानो वर्षलाई ढकल्दै नयाँ वर्षलाई सबै गर्दैछ शुभकामना र आज जति उपस्थित हुनुभयो साथै जुन अब हाम्रो अहिले जुन यो जङ्गल देखेर फेरि आउँदो साल पनि यो भिडियो मार्फत सबैलाई चाहिँ अझ जागोस् जाओस् अझैभन्दा अझै धेरै हामी जम्मा हुन पाऊँ भन्ने मैले कामना गरेको यति भन्दै र मेरो अहिले मेरो पेसा पेसा व्यवसाय भन्नुपर्दाखेरि म मेरो तनहुँ जिल्लामै पहिलो भन्दा पनि केही फरक नपर्ला अन्नपूर्ण मान्डिक विकासमा एउटा एउटा म प्रोभाइडर र मैले चाहिँ अहिले दिनचर्या चाहिँ मैले तरकारी व्यवसाय यो चाहिँ एउटा सेवा छोडेको छैन अनि सेवामूलक तरिकाले दुई पैसा आउँछ पनि अनि त्यहाँपछि सेवा पनि गर्छ तरकारी बेच्छु बाबु सबै चाहिँ दिनभरि तेह्र चौध घन्टा खट्ने सायद म मात्रै होला हाम्रो साथीहरूमा म त्यसरी खटेर खटेर र आज यसरी साथीहरूमा सबैसँग साह्रै खुसी लाग्यो त्यसलाई फेरि पनि म नयाँ वर्ष दुई हजार उन्नाइस सालको शुभकामना भन्दै र यो भिडियो हेरेर जति पनि साथीहरूले अरू साथी सेयर गर्दा देख्ने साथीहरू छ अझै योभन्दा धेरै धेरै जम्मा हुन पाऊँ भन्ने गर्दै नमस्कार साथीहरूलाई मेरो नाम दिपेन्द्र बाबु घर अब खैरी वार्ड नम्बर एक सदस्यमा अहिले म मेरो व्यवसाय दिवाली खाएर वेस्ट युनियन बसको प्रोपाइडर अनि हाम्रो यो श्री मित्रता माध्यमिक विद्यालय ब्यासको समितिको सदस्य पनि अनि ठिक अब दुई हजार अब आउन लागेको दुई हजार उन्नाइस सालको नयाँ वर्षको शुभकामना तर आजको यो वनभोज रमाइलो वनभोज कार्यक्रमको मलाई एकदम लाग्यो थोरै भए पनि साथीहरू जङ्गल घुम्नु पाइयो यसमा एकदम हर्षित छु बस यति हुन्छ मेरो दुई त्यही Yeah. <laughs> हामीले एक लाख रुपियाँ जम्मा गरेर एउटा कक्षाको पनि स्थापना बासी उच्च कोरोनाको कारणले भएन त्यही भएर हामीले पिकनिक जाने भन्ने कुरा भएको थियो त्यो पिकनिक हामीले एक त हाम्रो ठाउँभन्दा टाढा पनि ल्यायौँ अनि अर्को आज सत्ताइस तिस गतेदेखि उहाँहरूको एससीको इक्जाम सुरु छ अब एसी आउने बेलामा किन एक दिन हिँडाइदिने किन दिनको एक दिन बस्नु त्यो अहिले गर्न सकेनौँ अब अहिले नै हामीले सल्लाह गरेर त्यो चाहिँ अब कसरी वितरण गर्ने मित्रता स्कुलमै गर्ने अनि स्कुलमै दिने कोही आएन टाढा है त्यही गर्ने साथीहरू आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद र अब साथीहरूलाई यो विषयमा अरू अरू पनि कुनै विषयमा हामीले गर्नुपर्ने कामहरू के छ अब हामीले राम्रो गरिरहेको छौँ कि नराम्रो गरिरहेको छौँ कि त्यो विषयमा कसै कुनै साथीहरू केही सल्लाह सुझाव अहिलेलाई अरू बाँकी कुरा चाहिँ तर मित्रतामा हामीले पढ्नु पऱ्यो घर बाहिर सिप भएर जानुभयो भने चाहिँ किनभने हामी त मित्रता माविलाई माया गर्ने हो मित्रता मावि प्लस हगरको आर्थिक अवस्थालाई माया गर्ने हो हामी बाहिर पनि सबै हामी गऱ्यौँ होइन तपाईँहरूले अलिअलि गरेर पैसा होइन मेरो विचार है हाम्रो सुझाव लाग्छ त्यसरी गरौँ यो वर्षको तिनजनालाई हामीले फिक्स गरिसकेका छौँ फेरि अर्को वर्ष यो वर्ष दियो तर घर चाहिँ यो नेतृत्व माफी उहाँहरू हुनु पऱ्यो लाइब्रेरीमा अहिले जो एसी धेरै उहाँ चाहिँ लाइब्रेरीमा चाहिँ मित्रता माफी पढ्न पऱ्यो उहाँहरूलाई चाहिँ हामी दिन्छौँ तर उहाँहरूको पनि मित्रता माफीभन्दा बाहिर जाने अवस्था छैन हामीले देखेर पनि आएको छ त्यो गरौँ र अब आउने साथीहरूलाई कसरी समाउन सकिन्छ त्यतातिर पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हो कि हाम्रो पहिला साथीहरू निकै हेरेर चाहिँ निकै जोस होइन जोस भयो नयाँ फेरि के नयाँ जोकै चाहिँ बढी गराएपछि खरानी घट्छ भने त्यही भयो तर हामी बिचमा चाहिँ अलिकति ग्याप हुने गयो त्यसलाई पनि के कारणले ग्याप भयो भनेर एउटा सुझबुझका साथ हामी यति खुसी गत वर्ष साँच्चै भन्दाखेरि मलाई आँसु पनि आएको तिस वर्षपछि नदेखेको साथीहरूलाई देख्दाखेरि आँसु नै आयो आएको यति खुसीको आँसु आयो तर त्यो साथीहरूलाई हामीले सधैँ नियमित गर्न सकेनौँ सधैँ त्यो सामाजिक सञ्जालमा आउनु गफ गर्नु त सबै कुरा भयो यो अवस्थामा पनि आउन ल्याउन नसक्नु भनेको हामी आफै के भयो किन चाहिँ ल्याउन सकेनौँ भनेर हामीले कमी कमजोरी हो कि त्यसलाई पनि खोजतलास गरौँ यदि होइन अब नानीहरू पनि अब त्यता सौरामा आउँदाखेरि सबैलाई असिलो भएको भएको भए हामी अर्को विकल्प पनि खोजौँ हाम्रो सोच चाहिँ अहिले सौरामा आइयो अर्को वर्ष चाहिँ हामी काठमाडौँ जाने सबैजना काठमाडौँ जाने भएको साथीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने अर्को वर्ष हाम्रो खैरिङदार दौलेतिर जाने होइन यो एकै ठाउँमा नबस्ने भन्ने हाम्रो चाहिँ सोच थियो त्यसलाई चाहिँ यो वर्षले के गर्ने भन्ने खालको चाहिँ शङ्का पैदा भयो भनिन्छ तसर्थ आगोदेखि चाहिँ हामी प्रत्येक वर्ष अहिले पनि खास भन्नुहुन्छ भने हामी पूर्णजाउ भण्डारी आउनु भएको थियो उहाँ असाध्यै साथी हुनुहुन्छ क्या उहाँले धेरै चासो लिनुहुन्छ हाम्रो ग्रुपमा उहाँकै मनलाई उहाँकै इच्छालाई मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ हामी वैशाख तिन गते नै हो हाम्रो पहिला गत वर्षको चाहिँ वैशाख चार गते थियो अहिले चाहिँ वैशाख तिन गते एक दिन अगाडि मात्रै शनिबार गर्ने भनेर भन्दाखेरि अनि उहाँ फेरि बाहिर जानुपर्ने हुन्छ भएकोले गर्दाखेरि आज आइयो जब खुसी पनि लाग्यो तर उहाँलाई चाहिँ हामीले सम्झ्न सकेन उहाँको आफ्नो कामले ल्याउन सकेन त्यसमा हामी असाध्यै दुखी छौँ मेरो अहिलेको अहिलेको जुन गत वर्ष जुन स्थापना गरेको थियो कोच यसलाई नै बढाउनु मेरो चाहिँ चाहिँ मन थियो अब त्यो हामी पन्ध्र सोह्रजनाले मात्रै बढाउँदाखेरि साथीहरू चिन्न सक्ने अवस्था भयो यसलाई के गरेर यो समितिले चाहिँ एउटा निष्कर्ष निकाल्ने राम्रो किन किनभने पाँच सय हजार रुपियाँ चाहिँ त्यो पशु अरू बढाउनु पाएदेखि अर्को जस्तो अहिले तिनजनालाई दिनुपर्ने अवस्था भयो भने अर्को अर्को वर्ष हामीले चारजना दिन सक्यो भने झनै राम्रो हुन्छ हामी चाहिँ एउटा खानेकुरा त छुट्टै कुरा भएन खाना त जहिले पनि खाइरहेको खाना त हामी जहिले पनि खाइरहेछ घरमा पनि खाइरहेछ तर यति रमाइलोसँग खानु पनि एक कुरा अर्को कुरा अलिकति डोनेसन गर्दाखेरि यो फेरि एउटा कुरा के भयो भने हामी अडचालिस सालकोले जुन मित्रता लाग्यो जुन यो कार्यक्रम गर्यो अक्षयकोष गरियो त्यसले विद्यार्थीलाई दिने पनि भनियो हाम्रो न्युजमा सामाजिक सञ्जालमा पनि आयो त्यसले गर्दाखेरि हामी अडचालिसको ब्याज चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर हाम्रो सरिता उहाँले अहिले प्र हुनुहुन्छ मित्रतामा उहाँले चाहिँ एकै प्रशंसा गर्नुभएको छ गौरवसँग पनि त्यो विषयमा हाम्रो चाहिँ असाध्यै गुणगान गर्नुभएको छ अठचालिस सालको बिहान जस्तो पो हुनुपर्छ अरू सालको यसरी तिलवालाहरूलाई खानुभयो हिँड्नुभयो हामीलाई कोही पनि कन्ट्याक्टमा आउनु भएन कुनै ब्याजको साथीले चाहिँ के छ भने सरहरूलाई लिएर गएर खानु भएछ तर त्योभन्दा पनि हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ एउटा योगदान गरौँ त्यो यसको लागि भोलि पनि सम्झने बाटो गरौँ भन्ने मात्रै हो त्यो भएर अब मेरो विचारमा चाहिँ अहिले यो अध्यक्षको लागि थप गर्नको लागि मेरो तर्फबाट यति मात्रै एक हजार रुपियाँ चाहिँ म अगाडि थप्न चाहन्छु किनभने हाम्रो तिनजनालाई चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था भयो भोलि हामी तिनजनालाई दिने भनेर कतिजनाखेरि जाँदाखेरि चारजना दिने भयो भने फेरि त्यहाँ पनि समस्या होला दिनै दिनैपर्ने भयो कि हामी त्यो त त्यो त भेटिरहन्छ त्यसलाई भएन त्यही पनि हाम्रो दुईजनालाई दियो भन्दाखेरि तिनजनालाई दियो यसलाई चाहिँ अलिकति वृद्धि गरौँ भन्ने नै मेरो मनसा हो यहाँको इच्छा के छ फेरि त्यो मैले यस्तो भन्यो भनेर यहाँले चाहिँ दोकान बनाउनु होला यहाँको इच्छा हो र मेरो चाहिँ अलिकति त्यो कोर्समा चाहिँ अलिकति बढाउने मेरो चाहिँ इच्छा हो यहाँलाई कस्तो लाग्छ किनभने यहाँको सल्लाह सुझावको लागि चाहिँ म हार्दिक अपेक्षा गर्दै